हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 को लेकर के बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हम रैंडमली बहुत सारे नंबर हमें इंसर्ट कराने और रैंडमली नहीं बल्कि serial wise serial wise number हमें इंसर्ट कराने हो तो हम जनरली करते क्या है यहाँ वन लिखते हैं फिर नीचे आते हैं फिर यहाँ टू लिखते हैं अगर हमें ठीक है और यहाँ पर अगर कॉलम में इंसर्ट कराना हो तो ऐसे ही हम करते हैं और यहाँ पर खींचते हैं इसको और इस तरीके से हम इंसर्ट करा पाते हैं तो ये तो जनरल वे हो गया कोई दूसरा तरीका शॉर्टकट की की मदद से अच्छा इसी को अगर आपको कॉल रो में करना हो तो आप क्या करते हैं वन लिखते हैं टू लिखते हैं ठीक है इन दोनों को लिखा इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको ड्रैग करवा लेते हैं तो इस तरीके से रो में भी ये इंसर्ट हो जाती है लेकिन अभी हमें शॉर्टकट की की मदद से ये करना है तो जहां भी आपको सीरियल नंबर इंसर्ट कराना हो वहां पे कर्सर को रख लीजिए ठीक है मान लीजिए हमें वन से स्टार्ट करना है तो यहाँ लिख लिया मैंने वन ठीक है अब ये वन सेलेक्टेड है आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट ठीक है फिर प्रेस करना है एच फिर प्रेस करना है एफ आई और फिर प्रेस करना है एस जैसे प्रेस करेंगे तो ये सीरीज वाली विंडो ओपन हो जाती है ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोज है और यहाँ पे कॉलम है तो कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर क्या करना है हमें स्टॉप वैल्यू एक से लेकर कहाँ तक हमें सीरियल नंबर चाहिए जैसे मान लीजिए सात हजार तक चाहिए हम यहाँ सात हजार डाल देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक से लेकर सात हजार तक सीरियल नंबर बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही तेजी से इंसर्ट हो चुका है ठीक है इसी तरीके से अगर आपको कॉलम में करना हो ये तो कॉलम में हो गया रो में करना हो तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे वन ठीक है वहीं यहीं से स्टार्ट करना है तो वन लिख दिया और फिर वही शॉर्टकट की alt H F I S ये प्रेस करेंगे वापस से यही विंडो ओपन होगी इस बार रोज को सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे एंड कहाँ करना है मान लीजिए हम 150 पे एंड करना चाहते हैं तो 150 कर दिया अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 150 तक ये नंबर इंसर्ट हो चुके हैं देखिए अगर आपको अलग कुछ करना हो लाइक यहाँ पे देखिए मैं करके दिखा देता हूँ ये पहले इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ अब देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर हम वापस से प्रेस करते हैं जैसे मान लीजिए टू से हमें करना हो पंद्रह से करना हो बीस से करना हो जहां से भी करना हो जैसे मान लीजिए फिफ्टी से हमें स्टार्ट करना तो यहाँ फिफ्टी लिख लीजिए नो प्रॉब्लम और यहाँ पर प्रेस कीजिए अल्ट एच और फिर प्रेस करना है एफ आई और फिर प्रेस करना है एस तो जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है अगर आप डेट फिल कराना चाहते हो तो डेट के लिए भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ अब ये वन दिया हुआ है यहाँ पे ठीक है ट्रेंड वन से स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ पे हम फिफ्टी कर लेते हैं ठीक है और ये देखिए यहाँ पर आए यहाँ पे कर देता हूँ दो हजार यानी टू थाउजेंड और यहाँ से ओके कर देता हूँ तो ये आप देखेंगे कि 50 के बाद 100 100 के बाद डेढ़ सौ पचास के अंतराल पर ये हो रहा है ठीक है तो आई होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें thank you for watching this